天来找我越南朋友，然后其中一位他在那个 Newbury Street 上面的建筑学院上学，所以他现在带我进来这间学校。现在呢，我在一楼这边呢是他们学生做的一些建筑的 model，因为不可以碰，然后也不可以带包包进来，然后我们就远远的观察他们学生的作品。哇，好酷哦！建筑学校是长这个样子。 来吃越南河粉。越南。金主要买豆奶给我吃试吃哦。 嗯，还不错哎，蛮好吃的。谢谢谢谢金主，谢谢金主。 <laughs> 现在呢是在夜晚上的 Newbury Street。哇，这间餐厅好美哦。但是现在天气转凉了，所以它现在这边外面都会有暖炉。Yes。 啊，what what what which one? Oh, this one, this one's French. Oh, Michelle 说这个是 French restaurant. Oh, And you point there. 在那里。That Yes. How to say that? Deutsche Teffer. Deutsche. <laughs> And then 大家好，我。I think it's good, pretty good. Yeah. 大家好，And then what? 一方在那里。一方在那里。Yes，我们到一方了。Yeah，我们到一方。 过呢，金主金主说，他想要试试看这一家。super 喵。你先带我们去地下室。 小桌子都是学生们坐的，在刚刚地下室的那个研究所坐的。s o y c a l l y c e here. 我就是。 现在我在地铁上，等一下要去 Beacon Hill，因为这个周末是。天气超好的，今天太阳超大的，我超开心的。因为刚在地铁上，大家都想说我怎么画成这样，画的像疯子一样。但是这里是美国哎，现在是 Halloween weekend 哎，大家不是都要 fall out 吗？还是说现在太早了？好啦，现在还很早，现在太阳都还没下山呢。 好啦，我现在要准备去 Thinking Cup，要喝咖啡啦。对，看到有人 Costume 全 out 了，太好了，不是，我不是孤单一个人。到 Thinking Cup 了。 e e s e cake，还有 London Fog。我还记得第一次来是怡珍姐姐带我来。这个 s e cake 超级绵密的，而且它是超级有南瓜味的啊！ 我现在在这边踢斗篷，就是一直在穿御寒的东西。对呀，这里很冷啊！啊，太阳要下山了。后面就是 b e n t l e 哦，等一下会过去那边。 右上的一个视频点，现在超多人的，因为是晚上时间。这家店还开耶，进去看看。 山上的房子。对，店长邀进来看，这边是画陶瓷的店。 时候就还在的店。我突然觉得我不孤单了。这边有小波哎，好可爱哦。